आपको बोला था ना मैंने कॉलेज की फीस भरनी है मुझे दो महीना हो गया है आपके ऐसे सबकी बात सुननी पड़ती है जाऊंगा ही नहीं मैं कल से इसमें इतने ही पैसे बचे अगर इसे दे देती हूँ तो मेरी दवाई कैसे आएगी माँ ने रखा होगा वो सब छोड़ो आप खाओ पढ़ाई तो मैं अगले साल भी कर लूंगा पर माँ से बढ़कर इस दुनिया में और कुछ भी नहीं